अस्सलाम नाजरीन कराम आज हम बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे वो अंजुमने जो आबाद हो चुकी हैं उनके मेम्बरान की जिम्मेदारियां और फ़राज क्या हैं कुछ अंजुमनों की इंतज़ामिया ने इस बात के तशवीश का इजहार किया था कि अंजुमन में रिहाइश पजीर मम्बरान अंजुमन के हदूद में सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते बाद मम्बरान तो ऐसे हैं अपने घर के सामने कचरा फेंक देते हैं अगर उस कहो तो नाराज़ हो जाते हैं बिजली पानी के बिल अदा नहीं करते जिसकी वजह इंतज़ामिया को मुश्किल का सामना करना पड़ता है इस सिलसिले में मम्बरान अंजुमन के लिए हिदायतनामा मैंने तैयार किया है इस तरह एक नामे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्क में भी जारी किए जाते हैं और उस पर मम्बरान अमल करते हैं ताकि साफ सुथरे माहौल में ज़िंदगी गुजार सकें दूसरी अहम बात हर अंजुमन का बुनियादी मसला है कि किस तरह माहाना मम्बरान अंजुमन से चंदा लिया जाए और तरह वसूल किया जाए किस तरह इसका हिसाब किताब रखा जाए इस सिलसिले में इन अगली नशिस्त में किस तरह दैली कमेटी के क्याम में लाया जा सकता है जो इन तमाम मसाइल के लिए हल करने के लिए बनाई जा सकती है ताकि हमेशा के लिए ये मसला हल हो जाए असल मजमून में आने से पहले कुछ अशार बाहमी इमदाद के सिलसिले में पेश करना चाहता हूँ आप बताऊँ हम नचीन तुझको से आशिकी आप बताऊँ हम नचिन तुझको से आशिकी खिदमत खल खुदा है इंतहाई जिंदगी जज्बा ईसार व कुर्बानी है मेराज खुदी अर्थ से फर्श जज्बा कशिश का है सिलसिला वरना जर्रों को चमक देती ना हर की चांदनी चार कंधों पर चले चार हाथों में पले है ताउन का नतीजा मौत हो या जिंदगी ये हिदायतनामा आमतौर पर सोसाइटी के बोर्ड पे भी लगा दिया जा सकता है तो फर्दर फर्दर इसके कापी करके आपके हर मेम्बरान को दे दी जाती हैं मेम्बरान की तरफ से घरों की देखभाल मेम्बरान की तरफ से घरों की देखभाल एहतियात से करें और साफ रख साफ सुथरा रखें घरों के बाहर कचरा ना फेंके घर के बाहर डस्टबिन रखे ताकि कचरा ले जाने वाले को आसानी हो सोसाइटी के तमाम जनरल बादी इजलाओं में शिरकत करें माहाना देखभाल के अखराज व दिगर वाजिबात बाकायदगी से अदा करें सोसाइटी के कवायद जबात की हिदायत पर अमल करें सोसाइटी के मफाद के खिलाफ कोई काम ना करें सोसाइटी के मेम्बरान का एक खानदान के मेंबर की तरह एहतराम करना और सोसाइटी के काम और इंतजामी कमेटी से ताउन करना सोसाइटी की तरफ से फराम की जाने वाली सहूलियात को बरकार लाने के लिए वक्ता फ़ौता सालाना इजलास आम में शिरकत करना और मंजूर शुदा फैसलों पर अमल करना सोसाइटी के मामला को समझने के लिए सोसाइटी के कवायद जवाबित का मुताल करते रहना चाहिए कोई मेम्बर सोसाइटी के पेज की इजाज़त के बगैर अपना फ्लैट घर किराए पे देने के लिए कोई माहदा करने करने से पहले किराए पे देने वाले और लेने वाले तो माहदे की काफी सोसाइटी को बाजाबा तौर पर रजिस्टर करें और एक दरख्वास्त की कापी माहे की कापी के साथ पुलिस स्टेशन को दें और इस तजवीज़ के साथ के तमाम दस्तावेजा सोसाइटी को फराहम करें कोई भी मेंबर इंतज़ामिया कमेटी के तहरीर इजाज़त के बगैर अपने फ्लैट में कोई इजाफी या तब्दीली नहीं कर सकता सोसाइटी और मकामी अथॉरिटी के पेज भी इजाज़त के बगैर सोसाइटी के कंपाउंड में फ्लैट बंगले में कोई जानवर परिंदे न रखे जाएं। अगर परिंदे या जानवर पालना हो तो सोसाइटी के जनरल साथ में करारदाद पेश की जाए कि पालतू जानवरों के हवाले से कानून में मौजा मौजूदा दफात के मुताबिक बनाए जाए मेम्बरान मेंबर अपना flat dispensary consultant home nursing home coaching centre credit home beauty parlour वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकता है अलबत् इस पर जबते अखलाक की पाबंदी करना वाजिब है अगर मजलिस आमिला के इजलास में इसकी इजाज़त दी जाए तो इस पेशे से सोसाइटी के दिगर अफसार को कोई परेशानी ना हो गाड़ियां सोसाइटी के हाथ में सोसाइटी के बनाए गए कायदे और इसकी हिदायत के मुताबिक खड़ी की जाए अगर किसी शख्स या खातून को घर के लिए मुलाजिम रखना है इच्छा से खातून का शनाख्ती कार्ड तस्दीक शुदा काफी और शख्सी जमानत ज़रूर लें और करीबी थाने में इतला दें मुलाजमीन के सामने अलमारी में रखे हुए जेवरात रकम ना निकालें वरना घर का बेजी लंका डाहे के मजदाक मुलाजमीन रकम ले उड़ेंगे अगर मेंबर अपने फ्लैट में अंदरूनी साख्ती तब्दीलियाँ करना चाहता है तो इसे म्यूनिसपल कॉरपोरेशन और मजाज अथारी से इजाज़त और मंजूरी लेनी होगी अगर ऐसी तब्दीलियाँ सोसाइटी के पेज की इजाज़त के बगैर की गई हैं तो सोसाइटी के खिलाफ अंजुमन का कवायद और जवाब के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है अंजुमन की यह जिम्मेदारी है कि वो मालिक मकान फ्लैट के प्लाट के मालिक को इस बात से आगाह करें जिसको भी फरोख करेंगे बेचने वाले के अंजुमन से मुताबिक मुताल सारे हकूक खरीदो फरोख करने वालों को मुंतक खरीदने वालों को मुंतकब हो जाएंगे बेचने वाला का अंजुमन से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा जिसने खरीदा है वह अंजुमन के तमाम हकूक इस्तेमाल करेगा और वो वोट देने के मजाज भी होगा मकान फ्लैट और प्लाट के माल मालिकान की ये जिम्मेदारी होगी कि वो फरोख का सौदा करने से पहले अंजुमन से एनओसी लेना लाजमी होगी एनओसी इजाजतनामा से मुराद अंजुमन से जारी की गई हो इस हो अब इंतज़ामिया मकान फ्लैट को फरोख करने पर कोई एतराज नहीं है पड़ोसी का ज्यादा हक होता है इसके दुख सुख में इसका ख्याल रखें तमाम मेम्बरान इमदाद बामी के उसूलों पर अमल करते हुए आपस में मोहब्बत खुलूस के जज्बे के साथ एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं <clears throat> उम्मीद है कि आपको यह हिदायतनामा पसंद आया होगा लेकिन हकीकत ये जहाँ भी ऐसी सोसाइटी आबाद हो जाती हैं उमूमन जहाँ बाउंड्री वाल हों तो वो उनके लिए ये हिदायतनामा जारी की जाती है कि ताकि कोई मसाइल पैदा ना हो सब साफ सुथरे माहौल में खुशहाल ज़िंदगी गुजारें असलकम वरहमल वर्का